Pois a posición da CIGA é que esta era unha farsa, está claro que é unha farsa, e que imos, o sea, non o imos asinar, por suposto, e que imos a loitar porque esas 205 persoas non seamos despedidas. Facemos un chamamento a toda a, aos veciños e veciñas galegos que pidan atención en galego a Movistar, que exixan atención en galego, porque eso pode garantizar os nosos postos de traballo aquí na nosa terra. Son, mireime no te... nos o que, o que vemos, o que queremos é que desde aquí, que xa que temos o 58% de, de despidos, que somos o 58, temos o 58% de, de afectación, pois o que queremos é que desde aquí a negociación teña maior peso. Nos sabemos que isto é todo unha gran mentira, o que eles eh, queren aludir é que eh, Movistar di que quita carga de traballo, pero non é certo, estamos tendo máis chamadas que nunca, esta é unha deslocalización encuberta, onde pretenden que todo o servicio sexa atendido fora, fora do, do Estado español e co que iso supón pois, que os datos dos clientes eh, podan estar en países onde non pode existir eh, lei de protección de datos co risco que iso supón. De momento estamos a falar, pero vimos facer máis movilización, sí, estamos a falar e asambleas cada reunión. Temos unha reunión o vindeiro luns en Madrid e outra xoves o día 10 e o día 13. Esta semana imos dúas veces. Queremos que lle quede moi claro a este, a Deco e a Movistar que a Coruña está con nós, que vamos seguir saindo á rúa e que vamos dicir non a este ere. Movistar, permítese a vida de afectos de traballadoras e traballadores con total impunidade, lavando a súa cara el despide telefónica culpable. es el despide telefónica. Spanish, Spanish, Spanish, money.